саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы 27 жетінші параграф атмосфералық қысым атмосфералық қысымды өлшеу болып табылады олай болса біз бастаймыз әрине бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар так тірек сөздер атмосфералық қысым қалыпты атмосфералық қысым және сынапты барометр барометр анероид деген тірек сөздерге тоқталамыз сендер бүгінгі сабақта атмосфералық қысым нені үйретеді нені зерттейді барометріміз дегеніміз не деген негізгі сұрақтарға жауап алатын боласыңдар ол үшін біз өткен сабақта бір шолу жасау мақсатында мына бір есепті бердік есепті шығарамыз мен ойлаймын шығара аласыздар деген сенімдемін осы жерде қысым күшін анықтаймыз одан кейін екінші есеп ағылшынша бердік әрине бұл жерде ағылшынша түсінесіздер деген үміттемін average speed деп жатқан жалпы бізде орташа жылдамдықты анықтаймыз ары қарай кеттік келесі күштерге байланысты бір есеп бердік ә, осы бір есептің жауаптарына беріп қойдық енді дәлелдеп көрсететін боласыздар ары қарай атмосфералық қысым дегеніміз не енді атмосфералық қысым деп жердің ауа қабығының жер бетіне және ондағы денелерге түсіретін қысымын айтады екенбіз ә, таричели өз тәжірибесінде жалпы жердің қалыпты атмосфералық қысымы ол 760 миллиметр сынап бағанасына тең деп дәлелдеген екен бұл қалай болды деген сұрақ туындауы мүмкін әрине осындай бір ыдысқа түтікшені салған кезде сынабымыз 760 и көтерілген қалыпты жердің бетінде және ол таудың төбесіне шығады жердің төмен яғни қабатына түседі сол кезде бұл өзгеріс өзгеріс ұшырағанын байқайды нәтижесінде торричелли өз тәжірибесінде айтады ә, жалпы атмосфералық қысымымыз оның бес дәрежесіне тең бұл қалай шығардық дейтін болсақ бір миллиметр сынап бағанамыз 133те 3 паскальға тең дейді да демек 133 бүтін оннан үшті көбейтеміз 760-ға нәтижесінде оның 5 дәрежесі паскаль келіп шығады екен бұл өз тәжірибесінде анықтап берген екен бізге енді осы жерде атмосфералық қысымды өлшеу құралы яғни сынапты барометр деп аталады торричелли түтігі негізінде жасалынған сынапты барометр ең қарапайым барометр болып табылады яғни бұл деген сөз ауаның несін қысымын өлшейтін құрал енді бізде жалпы барометр анероид дейді жалпы анероид деп отқанымыз сұйықсыз деген мағынаны білдіреді нәтижесінде анероид бұл ә, қауіпсіздік ретінде жасалынған барометр анероид құралы бұл не істейді осы бір ә, атмосфералық қысымын өлшеу үшін бұл осы бір барометрдің түрі де қолданылады екен яғни сұйықсыз осылай да қысымды анықтауға болады екен иә бұл жерден ашып көрсеттік әрқайсысына оны дәптерге түсіріп қойсаңыздар болады енді атмосфералық қысымны өлшеу жалпы тарихшылар өз тәжірибесінде не істейді жоғары көтерілген сайын біздің қысымымыз азаяды төмен түскен сайын ә, артатындығын дәлелдеп көрсеткен оны қазір біз айтатын боламыз осы видеоны соңына дейін көруді ә, сіздерге айтаратын едік енді ә, осы жерде альтиметр манометр сфингометрлер деп жатқанымыз не альтиметр альтиметр деп жалпы биіктік көрсететін анероидты альтиметр деп аталады яғни бұл көп жағдайда тікұшақтарда қолданылады екен ал енді табиғатта атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен болатын қысымды жиі кездеседі яғни бұндай қысымдарды өлшейтін құрал манометр көмегімен өлшейді екен ал енді адамның қысымын өлшеу үшін сфингометр қолданылады екен сфингоманометр қолданылады екен яғни жалпы адамның нормаль бізде қысымы 70-80 мм. сынап бағанасымен жүз он жүз жиырма сынап бағанасына тең болып табылады ал енді осыған байланысты бір зертханалық э, немесе эксперимент деп айтсақ болады яғни бір тәжірибе ретінде жасап көрсеңіздер болады стаканға су құйып бетіне осындай бір парақша қалыңдау парақшаны қойып төңкеретін болсақ ол парақша түспейді неге өйткені ә, ішінде ау болмағандықтан тартылады и солай қысым ұстап қалады деп қарастырылады немесе мына бір тәжірибе жасасаңыздар болды бірінші ә, тарелкаға су құямыз су құйғаннан кейін барып осы жерге тиімді бір не отты жағамыз жағы, жағып үстіне осындай бір стакан жапқан кезде от өшеді нәтижесінде судың барлығы осының ішіне тартылатынын көруге болады ал енді келесі бізде атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі жалпы атмосфералық қысым негізі бұл жетпіс сегіз процент азоттан күн ауадағы неміз жиырма бір процент оттегі қалған бір процент бұл әрине көмір қышқыл газы сонымен аргон газдар болып табылады екен ал енді назар аударыңыздар атмосфералық қысым әр 12 метр сайын 1 миллиметр сынап бағанасына өзгереді қандай жағдайда жоғарылайтын болса бұл азаяды төмен түсетін болсақ бұл не істейді екен кемиді екен түсіндіре алдық па әр 12 метр сайын яғни төмен түскен сайын біздің қысымымыз артады жоғары көтерген сайын қысым азаяды бізге түсірілетін қысымымыз иә енді осыған байланысты өздеріңе есеп беріледі пысықтаймын бірінші есеп және пысықтаев екінші есеп міне жауабын беріп қойды бұны дәлелдейміз екінші есеп мынау бізде пысықтаев осы есептерді шығарамыз және де бүгінгі сабағым сіздер үшін ұнаған болса міндетті түрде лайк комментарий біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар жақсы достар келесі сабақта жолыққанша сау бол